Não, nós não estamos mais em Berlim, nós estamos em Zagreb, na Croácia, em uma praça cujo nome não consigo pronunciar ainda. E aqui a gente está começando a nossa jornada pelos Balcãs. A gente passou seis semanas em Berlim, entrevistando um monte de gente, visitando um monte de lugar legal. E aí, agora a gente resolveu trazer sete lições que a gente aprendeu nesse tempo que a gente esteve lá. Quase toda a iniciativa que a gente conheceu lá em Berlim conta com suporte de voluntários e isso tem muito a ver com a relação do serviço social no país. Algumas vezes essa mãozinha serve de ajuda em tarefas do dia a dia, mais administrativas, mas em muitos casos ela serve de ajuda também em tarefas-chave na operação. No nosso site a gente contou a história do Ismail, que é uma, uma das pessoas por trás do Make Sense Berlim. O Make Sense ajuda a resolver problemas de empreendedores sociais do mundo todo. Isso acontece com hold-ups, são encontros que reúnem voluntários pensando em soluções práticas para cada desafio. Até hoje, em quatro anos, foram realizados mais de 800 roll ups em uma rede que conta com mais de mil voluntários. Se você está à frente de um projeto, monte um roteiro de experiência para um potencial voluntário. Mostre para ele que existem ganhos uh, de reconhecimento e também de experiência pessoal. Se você quer ser voluntário, escolha um projeto que te inspire e entre em contato com eles. Com certeza você vai ser bem recebido.